U periodu od 1945. do 1947. godine došlo je do zanimljive razmene pisama i telegrama između vazdušno-tehničkog servisa u Wright Field, Ohio, u čijoj je laboratoriji za opremu obavljeno više strogo poverljivih istraživanja, vojno-obaveštajne službe u Vašingtonu i odaljenja za posjede stranaca. Predmet dosije i pokojnog Nikole Tesle. 5. septembra 1945. godine pukovnik Holiday iz laboratorije za opremu odeljenja za propulzije i pribor pisao je Lloydu Šolisu iz OAP-a u Vašingtonu potvrđujući razgovor sa Fitzgeraldom i tražeći fotostatičke kopije izložbi koje je komentarisao Trump iz Tesline ostavštine. Rečeno je da bi ovo odeljenje materijal potrebilo za projekte nacionalne odbrane i da bi sve vratilo u razumnom roku. To je i posljednji put da je odeljenje za posjede stranaca ili bilo koja druga savezna agencija u Sjedinjenim državama priznala posjedovanje Teslinih radova o oružju sa zracima. Ovo je odlomak iz knjige Margaret Čini Tesla čovek vam vremena, u kojoj ova autorka tvrdi da se u Americi i Sovjetskom savezu i danas radi na Teslinim idejama i projektima, najčešće pod oznakom vrhunska vojna tajna. Prošlo je pola veka od Tesline smrti, a njegov život i delo nisu prestali da nas uzbuđuju svojim tajnama. Ostala je samo reč, pisana ili izgovorena, poneka fotografija, prostor, predmet, dakle niz razbacanih komadića iz kojih ćemo pokušati da sastavimo priču o velikom Tesli, čoveku kojeg su i njegovi savremenici i njegovi potomci nazivali genijem. Nije bilo nikakvog znaka da se rodio genije, piše John O'Neill, Tesli najpoznatiji biograf, kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete. Udala se za protu Nikolu Kosanovića sa Sušaka. Ove kuće u selu Smiljan u Lici u kojoj se rodio Nikola Tesla. Bila je tu tada Austrijska carevina. Porodica Tesla doselila se u Smiljan 1852. kada je otac postao crkveni administrator. Inače, stalni parok Smiljanski postao je 1857. godine. Prezime Tesla porodica je dobila pre dva i po veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, Porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je međutim da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka. Posle poraza Francuza, Lika je opet pripala Austriji, ali je stari ratnik ipak odlučio da sinove Milutina i Josifa pošalje u vojnu školu. Josif je postao oficir, ali i profesor matematike u vojnoj školi. Milutin je napustio vojsku. Godine 1845. otišao je u Plaški, završio bogosloviju kao prvi đak i oženio se Đuko Mandić, čerkom sveštenika Nikole Mandića i sestrom budućeg mitropolita Petra Mandića. Đukina majka Sofija bila je kći prote Tome Budisavljevića, a Toma, sin Marka Budisavljevića Prijedorskog, Oberleitnanta, koji je od austrijskog cara Josifa II. dobio plemičku titulu i grb za zasluge u ratu. Zašto baš popovi i vojnici? Priča počinje krajem 16. veka kada je Austrija stvorila vojnu krajinu kao odbrambeni bedem protiv turskih najezdi. Bežeći od turskih osvojača i islamizacije, Srbi su potražili utočište u hrišćanskoj Austriji. Za uzvrat, pristali su da budu živi bedem. Do kamenih tvrđava stizalo se preko Srba graničara, Priznavali su samo vlast cara i vrhovnog zapovednika vojne granice. Bili su izuzetni ratnici. Od prvog dana stekli su dva opasna protivnika u novom zavičaju. Katolička crkva nije birala sredstva da preobrati svoju pravoslavnu braću. Hrvatska vlastela pokušavala je da ih učini svojim kmetovima. Zato je sveštenički i vojnički poziv za tesljene pretke bio više od izbora zanimanja. Otac Milutin imao je veliku biblioteku u kojoj su bile knjige Getea i Schillera, francuski enciklopedisti, nemačke protestantske propovedi, izdanje pesama Vuka Karadžića i na posebnom mestu Njegoš i Dositej Obradović. Milutin je pod pseudonimom Srbin Pravičić pisao oštre kritičke članke o tekućim pitanjima i borio se za uvođenje srpskih škola u Lici. Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka dijela klasika ukoliko se zagume. Moja je mater bila pretjerano radna zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje sama isprela. Kada je prešla šestdesetu, prstio je još toliko vješti bijehu da je mogla tri čvora u trepavici vezati. Ova Lička torba koju je poklonila svom sinu Nikoli jedino je sačuvano delo vrednih ruku Đuke Tesle. Sve ostalo je usmeno predanje. Kažu da je znala na pamet hiljadu srpskih narodnih pesama, odlomke iz Svetog pisma i ceo gorski vijenac, iako je bila nepismena. Ipak, priča o nepismenosti nije sasvim verovatna. Preci su je bili sveštenici, a oni su za Srbe u Lici bili i duhovnici i narodni prosvetitelji. Međutim, nepismena majka sjajno se uklapa u legendu o Nikoli Tesli seljačetu iz Like koja se otisnula u svet i proslavila. Iako je to pogodovalo i američkom i slovenskom snu, Nikola Tesla nije bio seljačkog porekla. Generacije njegovih predaka pripadale su vojničkom i crkvenom staležu, što nije bilo beznačajno za njegovu dalju sudbinu. Iako mu socijalno poreklo nije bilo seljačko, Tesla ipak dete rođeno na selu. Iz njegove autobiografije saznajemo da je bio tih i povučen dečak, ali živog i radoznalog duha. Prirodni fenomeni posticali su tu radoznalost i maštu, dve osobine bez kojih nema pronalazača. Jedan od Teslinih biografa smatra da je blizina Plitvičkih jezera podstakla Teslino zanimanje za vodenu snagu i njeno iskorišćavanje i da je shvatljivo njegovo divljenje za silne vodopade Nijagare u Americi, čiju je sliku video i opise čitao, kao i njegovo nevjerovatno smelo predskazanje. Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene dijelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila. Aparat poznat, udica, ali nov metod. Makanje praznom udicom pred žabom. Uspeh izuzetno, pravi žabni pogled. Posle žaba uhvatio je gundelje. Četiri gundelja, drveni krst i vreteno. Novi izum, u kome se vezani gundelji okreću, kretanje se prenosi na veći točak i to predstavlja njegov prvi pokušaj da iskoristi energiju. Drugi pokušaj, ovakav jedan drveni točak, umjesto gundelja okreće voda. Ovaj eksperiment izveo je prvi put u svojoj petoj godini i bio je to u stvari početak njegovog velikog sna koji će se ostvariti na njega. San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je šest nedelja ležao. Udustao je razočaran. Utehu je tražio među svojim golubovima koje je gajio do kraja života i u druženju sa svojim veličanstvenim mačkom. izvor mojih radosti i užitaka bješe naš veličajni mačak, najdivniji na svijetu. Mi smo naprosto živjeli jedan za drugog. A sad vam moram ispripovjedati jedan neobičan doživljaj, važan i koristan za cijeli moj život. Jedne večeri pogladio sam mačka i tada se desilo čudo od kojeg sam zanijemio. Moja ruka je izazvala pljusak praskavije hvarnica, a iznad mačkovih leđa stvorilo se polje svjetlosti. Moj umni otac na svako pitanje imao je odgovor, a ovo je iza njega nešto novo bilo. Ipak kazao je, to mora biti samo elektricitet, Ona isti što se javlja i na drveću za vrijeme oluje. Mater opčinjena rekla je, Prestani igrati se s tim mačkom. Moga bi uzrokovati vatru. A ja sam očaran, razmišljao. Nije li i priroda jedna golema mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima? Voljeni Mačak bio je posrednik u susretu trogodišnjeg dečaka sa prirodnim silama kojima neće prestati da se divi i koje će pokušavati da počini čitavog života. U Teslinom detinstvu još jedna životinja u glavnoj ulozi. Međutim, rasni arapski konj bio je uzrok najveće tragedije Nikoline mladosti. Konj je otac Milutin dobio na dar od jednog turskog velikaša. Cela ga je porodica obožavala. Verovali su da ima skoro ljudsku inteligenciju. Jedna strašne zime spasao je život ocu Milutinu. Ali bio je kriv za preranu smrt Nikolinog najstarijeg brata Daneta, prvenca i mezimca, izuzetno obdarenog i uvijek isticanog za primjer. konje dečako naneo smrtonosne povrede. Bio sam svjedok toga kobnog prizora. I premda je to da već 56 godina prošlo, slika koju sam vidio nije izblijedila. Sjećanje na bratovljivu sposobnost učinilo je svaki moj napor bezvrijednim. Ma što da sam čestito učinio, na roditelje bi djelovao tako da bi ih još već mara žalostio zbog neprebolnog gubitka. Tako sam odrastao sa malo povjerenja u sebe. Mnogo godina kasnije Tesla će u Gospiću podići spomenik ocu i majci. Groba Daneta Tesle nema. odlazak u Gospić, gdje je otac dobio premaštaj, učinila je šestogodišnjeg Nikolu još nesigurnijim. Promenu mesta boravka doživeo je kao veliku nesreću. Bezmalo mi je srce puklo što sam se morao odvojiti od golubova, pilića i ovaca. U našoj novoj kući osjećao sam se kao zatočenik koji kroz prozorska okna promatra čudne ljude. Bio sam tako sramežljiv da bih se prije suočio sa ljutijem lavom nego sa nekim od nagizdanih dječaka koji su uokolo skitali. Bilo je potrebno godinu dana i jedan neobičan događaj da mali Nikola prestane da se osjeća kao stranac i nepoželjen u Gospiću. Sve se dogodilo na ovom Novo osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo nabavilo je novi šmrk na kome je istovremeno moglo da radi 16 ljudi. Sašivene su uniforme i prirađena je velika svečanost na kojoj je trebalo da bude prikazan novi šmrk u radu. Šmrk je bio postavljen upravo ovde, ceo gospice se skupio sa sve muzikom. Poduže gumeno crevo zagnjureno je u vodu slobodnim krajem. Vatrogasci su pumpali, ali voda nije izlazila. Tesla je skinuo delo, skočio u vodu i oslobodio kraj creva od trave i mulja. Voda je šiknula i poprskala nedeljna odela. Nikola je postao junak dana. Sa školom se junački nosio samo u prva četiri razreda. U Zlatnu knjigu upisano je njegovo ime u spisak đaka koji su razred završili sa odličnim uspehom i primernim vladanjem. Bilo je to u periodu od 1864. do 1867. godine. U nižim razredima gimnazije Tesla je bio osrednji đak. Crtanje mu je zadavalo posebne muke jer je bio levak. A onda je 1869. godine Gospićka niža realka dobila ovu novu, za tadašnje vreme modernu zgradu sa kabinetom za fiziku punim modela klasičnih električnih i mehaničkih aparata. Tesla bio zaista oduševljen. Kao strastan ljubitelj matematike, mnogo puta sam za brzo računanje dobivao pohvale od profesora. Tome je svakda doprinijela moja stečena lakoća u predočavanju brojeva i izvođenju operacija, ne samo na ustaljen, intuitivan način, nego kao u stvarnom životu. Sve do izvjesnog stupnja složenosti. Meni je jednako bilo jesam li simbole zabilježio na tabli ili sam ih najprije zamislio. Ukoliko bismo želeli da slikovito opišemo Teslinu sposobnost vizualnog predstavljanja, bilo bi najbolje da se poslužimo računarom. Ono što danas može računar da uradi uz pomoć specijalnih programa, Tesli je već bilo urođeno. Mentalne slike predstavljaju jednu od najčudnijih sposobnosti Teslinog uma. Javljale su mu se celog života. Dio je općenje njima i smatrao je da predstavljaju osobenost naučnog i istraživačkog metoda rada koji je sam izgradio. Na kraju trećeg razreda niže realke Tesla se teško razboleo. Svi su bili uplašeni. Otac je čak dozvolio čitanje knjiga bez ograničenja. Ranije mu je branio i straha da će neumerenim čitanjem oštetiti vid. Moje zdravstveno stanje postalo je toliko beznadno da su čak i ljekari digli ruke od mene. Dopustili su mi da čitam. Knjige sam dobavljao iz gradske knjižnice. Jednoga dana uzeo sam bio nekoliko svezaka najnovije literature, koju prije nijesam čitao, da bih zaboravio svoje bezizlazno stanje. Bila su to najranija dijela Marka Tvena i njima možda dugujem čudesni oporavak koji je uslijedio. 25 godina docnije, kad sam se upoznao i sprijateljio bio sa tim gospodinom, pripovjedao sam mu o tom doživljaju i zapanjio se vidješi majstora smijeha kako plače. Velika realka nalazila se u Rakovcu, selu južno otvrđave Karlovac. Rakovac je potpadao pod vojnu granicu, Karlovac pod građansku Hrvatsku. Tesla je stanovao u kući svoje tetke Stanke Branković, udate za penzionisanog pukovnika. Danas se na tom mestu nalazi jedno moderno zdanje. Bila je otmjena dama, žena starog ratnika. Nikada zaboraviti ne mogu te tri godine provedene u njihovoj kući. Ni u tvrđavi usred rata ne bi bilo čvršće discipline. Ali sam živio okružen prefinjenušću, i umjetničkim ukusom, što je u primjeri bilo prilično neobično za to vrijeme. U ovoj zgradi nalazila se velika rakovačka realka. Bila je veoma cenjena. Spomenica škole beleži da je 1874. godine od svih srednjih učiona u Krajini imala najviše đaka. Pripremala ih je za studije tehnike. Govorilo se da je odgajila više tehničara nego i jedan drugi zavod u domovini. Godinu dana posle Teslinog upisivanja odlučeno je da maturanti ove škole ne polažu prijemni ispit za tehničke studije. Pored Nikole Tesle, džasi Rakovačke velike realke bili su braća Radić, braća Pribićević, Ljudevit Gaj, Otokar Keršovani i doktor Ivan Ribar, čije ime gimnazija i danas nosi. biblioteci se nalaze razredni katalozi za period od 1870. do 1873. godine. Iz njih se vidi da je Tesla školske 1870. 71. pohađao četvrti razred i da je tada imao 14 godina. Sljedeće je odmah prešao u šesti, jer je škola dobila i sedmi razred, tako što je između tri niža i tri više razreda ubačen jedan novi. Godine 1872. 73. Ide u sedmi razred, ali je dva meseca bio bolestan. Ocene, najblaže rečeno, zanimljive. Opšti uspeh dobar. Jedino je na kraju četvrtog razreda imao vrlo dobar uspeh. Inače, iz školskog dnevnika za 1870. 71. saznajemo da je imao slabo iz matematike. Kasnije popravio ovu ocenu. Najbolji uspeh iz Nemačkog. Odličan najslabiji, iz nacrtne geometrije i crtanja dovoljan. Inače, na kraju završnog sedmog razreda, opšti uspeh bio mu je dobar. Najverovatnije da nikada nećemo saznati zašto je Tesla pokazivao relativno slab uspeh iz matematike. U svojoj autobiografiji o tome ne govori ništa, ali pominje svog profesora aritmetike i mašinstva, koji je bio i kustos ovog kabineta za fiziku. Naziva ga genijalnim i kaže da se upravo zahvaljujući njemu zainteresovao za elektricitet, ovaj izuzetni čovjek zvao se Martin Sekulić i bio je dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Manjkaju mi riječi da bih vam opisao jačinu osjećaja koji su me prožimali dok sam posmatrao njegove eksperimente sa tim tajnovitim pojavama. Svaki je utisak proizveo hiljadu odjeka u mome mozgu. Želio sam više saznati o toj osobitoj snazi, čeznuo za opitima, za istraživanjima i uzmaknuo sa bolom u duši. U zapisniku o rezultatima mature od 24. jula 1873. pominje se sedam maturanata, među kojima je i Nikola Tesla. Sa maturskim svedočanstvom u džepu i tek napunjenih 17 godina, Tesla se, kako sam kaže, našao na životnoj raskrsnici. Moji se roditelji nikad nijesu pokolebali u riješenosti da me prisile da se posvetim vjeri. Pomisao na to užasavala me. Upravo u vrijeme priprema za dugo putovanje kući primio sam vijest kako bi otac želio da idem u lov. Čudan zahtjev, jer se otac vavijek protivio ovome sportu. Nekoliko dana docnije saznao sam da u mojemu kraju hara kolera. Vratio sam se u Gospić protivno očevoj želji. Navukao sam odvratnu zarazu čim sam stigao. Preživljavajući krizu, devet mjeseci bio sam privezan za postelju. Snaga me sasvim napustila i po drugi put našao sam se na samrti. U jednom od trenutaka za koje sam mislio da su posljednji, otac je banuo u sobu. Još i danas pamtim kako je bio blijed, dok me je pokušavao obradovati. Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio. Bio sam uvjeren da tako i misli. Na sveopće prepraštenje, vaskrsnuo sam kao Lazar. Nema sumnje da je otac Milutin popustio zbog Tesline bolesti, a možda je ovaj mudri i obrazovani čovjek imao i neki drugi razlog. Znao je da vojna granica koja se nalazila baš na ovom mestu živi svoje posljednje dane. Tursku potresli ustanci i potlačene raje i ona više nema ni snage ni vremena da ratuje sa Austro-Ugarskom. A kada pet godina kasnije, 1787. dvojna monarhija dobije Bosnu i Hercegovinu, prestaće svaki razlog za dalje postojanje vojne krajine. I tada će oni vrsni, cenjeni vojnici postati jeftina radna snaga i morat će da krenu u pečalbu, u zemlje koje je već zahvatio talas industrializacije. Možda je Milutin slutio da će slična sudbina zadesiti njegovog sina. A možda je već tada shvatio da će sa diplomom inženjera u tom velikom i dalekom svetu moći da prode pamet, a ne snagu. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete. Udala se za protu Nikolu Kosanovića sa Sušaka. Ove kuće u selu Smiljan u Lici u kojoj se rodio Nikola Tesla. Bila je tu tada Austrijska carevina. Porodica Tesla doselila se u Smiljan 1852. kada je otac postao crkveni administrator. Inače, stalni parok Smiljanski postao je 1857. godine. Prezime Tesla porodica je dobila pre dva i po veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, Porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je međutim da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva, sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleono vojnik početkom 19. veka. Posle poraza Francuza, Lika je opet pripala Austriji, ali je stari ratnik ipak odlučio da sinove Milutina Josifa pošalje u vojnu školu. Josif je postao oficir, ali i profesor matematike u vojnoj školi. Milutin je napustio vojsku. Godine 1845. otišao je u Plaški, završio bogosloviju kao prvi đak i oženio se Đuko Mandić, čerkom sveštenika Nikole Mandića i sestrom budućeg mitropolita Petra Mandića. Đukina majka Sofija bila je kći prote Tome Budisavljevića, a Toma, sin Marka Budisavljevića Prijedorskog, Oberleitnanta, koji je od austrijskog cara Josifa II. dobio plemičku titulu i grb za zasluge u ratu. Zašto baš popovi i vojnici? Priča počinje krajem 16. veka kada je Austrija stvorila vojnu krajinu kao odbrambeni bedem protiv turskih najezdi. Bežeći od turskih osvojača i islamizacije, Srbi su potražili utočište u hrišćanskoj Austriji. Za uzvrat, pristali su da budu živi bedem. Do kamenih tvrđava stizalo se preko Srba graničara. Priznavali su samo vlast cara i vrhovnog zapovednika vojne granice. Bili su izuzetni ratnici. Od prvog dana stekli su dva opasna protivnika u novom zavičaju. Katolička crkva nije birala sredstva da preobrati svoju pravoslavnu braću. Hrvatska vlastela pokušavala je da ih učini svojim kmetovima. periodu od 1945. do 1947. godine došlo je do zanimljive razmene pisama i telegrama između vazdušno-tehničkog servisa u Wright Field, Ohio, u čijoj je laboratoriji za opremu obavljeno više strogo poverljivih istraživanja, vojno-obaveštajne službe u Vašingtonu i odeljenja za posjede stranaca. Predmet dosije i pokojnog Nikole Tesle. 5. septembra 1945. godine pukovnik Holiday iz laboratorije za opremu odeljenja za propulzije i pribor pisao je Lloydu Šolisu iz oap p-a u Vašingtonu potvrđujući razgovor sa Fitzgeraldom i tražeći fotostatičke kopije izložbi koje je komentarisao Trump iz Tesline ostavštine. Rečeno je da bi ovo odeljenje materijalu potrebilo za projekte nacionalne odbrane i da bi sve vratilo u razumnom roku. To je i posljednji put da je odeljenje za posjede stranaca ili bilo koja druga savezna agencije u Sjedinjenim državama priznala posjedovanje Tesljenih radova o oružju sa zracima. Ovo je odlomak iz knjige Margaret Čini Tesla čovek vam vremena, u kojoj ova autorka tvrdi da se u Americi i Sovjetskom savezu i danas radi na Teslinim idejama i projektima, najčešće pod oznakom vrhunska vojna tajna. Prošlo je pola veka od Tesline smrti, a njegov život i delo nisu prestali da nas uzbuđuju svojim tajnama. Ostala je samo reč, pisana ili izgovorena, poneka fotografija, prostor, predmet, dakle niz razbacanih komadića iz kojih ćemo pokušati da sastavimo priču o velikom Tesli, čoveku kojeg su i njegovi savremenici i njegovi potomci nazivali genijem. Nije bilo nikakvog znaka da se rodio genije, piše John O'Neill, Tesla najpoznatiji biograf, kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su s mačkom. Moga bi uzrokovati vatru. A ja sam očaran, razmišljao. Nije li i priroda jedna golema mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima? Voljeni Mačak bio je posrednik u susretu trogodišnjeg dečaka sa prirodnim silama kojima neće prestati da se divi i koje će pokušavati da počini čitavog života. U Teslinom detinstvu još jedna životinja u glavnoj ulozi. Međutim, rasni arapski konj bio je uzrok najveće tragedije Nikoline mladosti. Konj je otac Milutin dobio na dar od jednog turskog velikaša. Cela ga je porodica obožavala. Verovali su da ima skoro ljudsku inteligenciju. Jedna strašne zime spasao je život ocu Milutinu. Ali bio je kriv za preranu smrt Nikolinog najstarijeg brata Daneta, prvenca i mezimca, izuzetno obdarenog i uvijek isticanog za primjer. Kon je dečaku naneo smrtonosne povrede. Bio sam svjedok toga kobnog prizora. I premda je to da već 56 godina prošlo, slika koju sam vidio nije izblijedila. Sjećanje na bratovljevu sposobnost učinilo je svaki moj napor bezvrijednim. Ma što da sam čestito učinio, na roditelje bi djelovao tako da bi ih još već mara žalostio zbog neprebolnog gubitka. Tako sam odrastao sa malo povjerenja u sebe. Mnogo godina kasnije, Tesla će u Gospiću podići spomenik ocu i majici. Groba Daneta Tesle nema. Gospić, gdje je otac dobio premeštaj, učinila je šestogodišnjeg Nikolu još nesigurnijim. Promenu mesta boravka doživeo je kao veliku nesreću. Bezmalo mi je srce puklo što sam se morao odvojiti od golubova, pilića i ovaca. U našoj novoj kući osjećao sam se kao zatočenik koji kroz prozorska okna promatra čudne ljude. Bio sam tako sramežljiv da bih se prije suočio sa ljutijem lavom nego sa nekim od nagizdanih dječaka koji su uokolo skitali. Bilo je potrebno godinu dana i jedan neobičan događaj da mali Nikola prestane da se osjeća kao stranac i nepoželjen u Gospiću. Sve se dogodilo na ovom Novo Novoosnovano dobrovoljno vatrogasno društvo nabavilo je novi šmrk na kome je istovremeno moglo da radi 16 ljudi. Zato je sveštenički i vojnički poziv za tesljene pretke bio više od izbora zanimanja. Otac Milutin imao je veliku biblioteku u kojoj su bile knjige Getea i Schillera, francuski enciklopedisti, nemačke protestantske propovedi, izdanje pesama Vuka Karadžića i na posebnom mestu Njegoš i Dositej Obradović. Milutin je pod pseudonimom Srbin Pravičić pisao oštre kritičke članke o tekućim pitanjima i borio se za uvođenje srpskih škola u Lici. Moj otac je imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka dijela klasika ukoliko se zagube. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje je sama isprela. Kada je prešla šestdesetu, prstio je još toliko vješti bijehu da je mogla tri čvora u trepavici vezati. Ova lička torba koju je poklonila svom sinu Nikoli jedino je sačuvano delo vrednih ruku Đuke Tesle. Sve ostalo je usmeno predanje. Kažu da je znala napamet pamet hiljadu srpskih narodnih pesama, odlomke iz Svetog pisma i Ceogorski gorski vijenac, iako je bila nepismena. Ipak, priča o nepismenosti nije sasvim verovatna. Preci su je bili sveštenici, a oni su za Srbe u Lici bili i duhovnici i narodni prosvetitelji. Međutim, nepismena majka sjajno se uklapa u legendu o Nikoli Tesli seljačetu iz Like koja se otisnula u svet i proslavila. Iako je to pogodovalo i američkom i slovenskom snu, Nikola Tesla nije bio seljačkog porekla. Generacije njegovih predaka pripadale su vojničkom i crkvenom staležu, što nije bilo beznačajno za njegovu dalju sudbinu. Iako mu socijalno poreklo nije bilo seljačko, Tesla ipak dete rođeno na selu. Iz njegove autobiografije saznajemo da je bio tih i povučen dečak, ali živog i radoznalog duha. Prirodni fenomeni posticali su tu radoznalost i maštu, dve osobine bez kojih nema pronalazača. Jedan od Teslinih biografa smatra da je blizina Plitvičkih jezera podstakla Teslino zanimanje za vodenu snagu i njeno iskorišćavanje i da je shvatljivo njegovo divljenje za silne vodopade Nijagare u Americi, čiju je sliku video i opise čitao, kao i njegovo nevjerovatno smelo predskazanje. Stritu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene dijelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila. Aparat poznat, udica, ali nov metod. Makanje praznom udicom pred žabom. Uspeh izuzetno, pravi žablji pogled. Posle žaba uhvatio je gundelje, četiri gundelja, drvni krst i vreteno. Novi izum, u kome se vezani gundelji okreću, kretanje se prenosi na veći točak i to predstavlja njegov prvi pokušaj da iskoristi energiju. Drugi pokušaj, ovakav jedan drveni točak, umjesto gundelja okreće voda. Ovaj eksperiment izveo je prvi put u svojoj petoj godini i gdje je to u stvari početak njegovog velikog sna koji će se ostvariti na njega. San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je šest nedelja ležao. Udostao je razočaran. Utehu je tražio među svojim golubovima koje gajio do kraja života i u druženju sa svojim veličanstvenim mačkom. izvor mojih radosti i užitaka bješe naš veličajni mačak, najdivniji na svijetu. Mi smo naprosto živjeli jedan za drugog. A sad vam moram ispripovjedati jedan neobičan doživljaj, važan i koristan za cijeli moj život. Jedne večeri pogledio sam mačka i tada se desilo čudo od kojeg sam zanijemio. Moja ruka je izazvala pljusak praskavije hvarnica, a iznad mačkovih leđa stvorilo se polje svjetlosti. Moj umni otac na svako pitanje imao je odgovor, a ovo je iza njega nešto novo bilo. Ipak kazao je, to mora biti samo elektricitet, onaj isti što se javlja i na drveću za vrijeme oluje. Mater opčinjena rekla je, Prestani igrati se s time. Milutin je napustio vojsku. Godine 1845. otišao je u Plaški, završio bogosloviju kao prvi đak i oženio se Đuko Mandić, čerkom sveštenika Nikole Mandića i sestrom budućeg mitropolita Petra Mandića. Đukina majka Sofija bila je kći prote Tome Budisavljevića, a Toma, sin Marka Budisavljevića Prijedorskog, Oberleitnanta, koji je od austrijskog cara Josifa II. dobio plemičku titulu i grb za zasluge u ratu. Zašto baš popovi i vojnici? Priča počinje krajem 16. veka kada je Austrija stvorila vojnu krajinu kao odbrambeni bedem protiv turskih najezdi. Bežeći od turskih osvojača i islamizacije, Srbi su potražili utočište u hrišćanskoj Austriji. Za uzvrat, pristali su da budu živi bedem. Do kamenih tvrđeva stizalo se preko Srba graničara. Priznavali su samo vlast cara i vrhovnog zapovednika vojne granice. Bili su izuzetni ratnici. Od prvog dana stekli su dva opasna protivnika u novom zavičaju. Katolička crkva nije birala sredstva da preobrati svoju pravoslavnu braću. Hrvatska vlastela pokušavala je da ih učini svojim kmetovima. Zato je sveštenički i vojnički poziv za tesljene pretke bio više od izbora zanimanja. Otac Milutin imao je veliku biblioteku u kojoj su bile knjige Getea i Schillera, francuski enciklopedisti, nemačke protestantske propovedi, izdanje pesama Vuka Karadžića i na posebnom mestu Njegoš i Dositej Obradović. Milutin je pod pseudonimom Srbin Pravičić pisao oštre kritičke članke o tekućim pitanjima i borio se za uvođenje srpskih škola u Lici. Moj otac je imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Klari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka dijela klasika ukoliko se zagume. Moja je mater bila pretjerano radna, zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje sama isprela. Kada je prešla šestdesetu, prstio je još toliko vješti bijehu da je mogla tri čvora u trepavici vezati. Ova lička torba koju je poklonila svom sinu Nikoli jedino je sačuvano delo vrednih ruku Đuke Tesle. Sve ostalo je usmeno predanje. Kažu da je znala na pamet hiljadu srpskih narodnih pesama, odlomke iz Svetog pisma i ceo gorski vijenac, iako je bila nepismena. Ipak, priča o nepismenosti nije sasvim verovatna. Preci su je bili sveštenici, a oni su za Srbe u Lici bili i duhovnici i narodni prosvetitelji. Međutim, nepismena majka sjajno se uklapa u legendu o Nikoli Tesli seljačetu iz Like koja se otisnula u svet i proslavila. Iako je to pogodovalo i američkom i slovenskom snu, Nikola Tesla nije bio seljačkog porekla. Generacije njegovih predaka pripadale su vojničkom i crkvenom staležu, što nije bilo beznačajno za njegovu dalju sudbinu. Iako mu socijalno poreklo nije bilo seljačko, Tesla ipak dete rođeno na selu. Iz njegove autobiografije saznajemo da je bio tih i povučen dečak, ali živog i radoznalog duha. Prirodni fenomeni posticali su tu radoznalost i maštu, dve osobine bez kojih nema pronalazača. Jedan od Teslinih biografa smatra da je blizina Plitvičkih jezera podstakla Teslino zanimanje za vodenu snagu i njeno iskorišćavanje i da je shvatljivo njegovo divljenje za silne vodopade Nijagare u Americi, čiju je sliku video i opise čitao, kao i njegovo neverovatno smelo predskazanje. Stritu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene dijelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo... najviše đaka. Pripremala ih je za studije tehnike. Govorilo se da je odgajila više tehničara nego i jedan drugi zavod u domovini. Godinu dana posle Teslinog upisivanja odlučeno je da maturanti ove škole ne polažu prijemni ispit za tehničke studije. Pored Nikole Tesle, džasi Rakovačke velike realke bili su braća Radić, braća Pribićević, Ljudevit Gaj, Otokar Keršvani i dr. Ivan Ribar, čije ime gimnazija i danas nosi. U biblioteci se nalaze razredni katalozi za period od 1870. do 1873. godine. Iz njih se vidi da je Tesla školske 1870. 71 Pohađao četvrti razred i da je tada imao 14 godina. Sljedeće je odmah prešao u šesti, jer je škola dobila i sedmi razred, tako što je između tri niža i tri više razreda ubačen jedan novi. Godine 1872. 73. ide u sedmi razred, ali je dva meseca bio bolestan. Ocene, najblaže rečeno, zanimljive. Opšti uspeh dobar. Jedino je na kraju četvrtog razreda imao vrlo dobar uspeh. Inače, iz školskog dnevnika za 1870. 71. saznajemo da je imao slabo iz matematike. Kasnije popravio ovu ocenu. Najbolji uspjeh? iz Nemačkog. Odličan. Najslabiji iz nacrtne geometrije i crtanja. Dovoljan. Inače, na kraju završnog sedmog razreda opšti uspeh bio mu je dobar. Najvjerojatnije da nikada nećemo saznati zašto je Tesla pokazivao relativno slab uspjeh iz matematike. U svojoj autobiografiji o tome ne govori ništa, ali pominje svog profesora aritmetike i mašinstva koji je bio i kustos ovog kabineta za fiziku. Naziva ga genijalnim i kaže da se upravo zahvaljujući njemu zainteresovao za elektricitet. Ovaj izuzetni čovjek zvao se Martin Sekulić i bio je dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Manjkaju mi riječi da bih vam opisao jačinu osjećaja koji su me prožimali dok sam posmatrao njegove eksperimente sa tim tajnovitim pojavama. Svaki je utisak proizveo hiljadu odjeka u mome mozgu. Želio sam više saznati o toj osobitoj snazi. Čezno za opitima, za istraživanjima i uzmaknuo sa bolom u duši. U zapisniku o rezultatima mature od 24. jula 1873. pominje se sedam maturanata, među kojima je i Nikola Tesla. Sa maturskim svedočanstvom u džepu i tek napunjenih 17 godina, Tesla se, kako sam kaže, našao na životnoj raskrsnici. Moji se roditelji nikad nijesu pokolebali u riješenosti da me prisile da se posvetim vjeri. Pomisao na to užasavala me. Upravo u vrijeme priprema za dugo putovanje kući, primio sam vijest kako bi otac želio da idem u lov. Čudan zahtjev, jer se otac vavijek protivio ovome sportu. Nekoliko dana docnije saznao sam da u mojemu kraju hara kolera. Vratio sam se u Gospić protivno očevoj želji. Navukao sam odvratnu zarazu čim sam stigao. Preživljavajući krizu, Devet mjeseci bio sam privezan za postelju. Snaga me sasvim napustila i po drugi put našao sam se na samrti. U jednom od trenutaka za koje sam mislio da su posljednji, otac je banuo u sobu. Još i danas pamtim kako je bio blijed dok me pokušavao obradovati. Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio. Bio sam uvjeren da tako i misli. Na sveopće prepraštenje vaskrsnuo sam kao Lazar. Nema sumnje da je otac Milutin popustio zbog Tesline bolesti. A možda je ovaj mudri i obrazovani čovjek imao i neki drugi razlog. Znao je da vojna granica koja se nalazila baš na ovom mestu živi svoje posljednje dane. Tursku potresli ustanci potlačene raje i ona više nema ni snage ni vremena da ratuje sa austro A kada pet godina kasnije... Pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila. Aparat poznat. Udica, ali nov metod. Makanje praznim udicom pred žabom. Uspeh izuzetno. Pravi žabni pogled. Posle žaba uhvatio je gundelje. Četiri gundelja, drveni krst i vreteno. Novi izum u kome se vezani gundelji okreću, kretanje se prenosi na veći točak i to predstavlja njegov prvi pokušaj da iskoristi energiju. Drugi pokušaj, ovakav jedan drveni točak, umjesto gundelja okreće voda. Ovaj eksperiment izveo je prvi put u svojoj petoj godini i bio je to u stvari početak njegovog velikog sna koji će se ostvariti na njega. San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je šest nedelja ležao. Udustao je razočaran. Utehu je tražio među svojim golubovima koje je gajio do kraja života i u druženju sa svojim veličanstvenim mačkom. Izvor mojih radosti i užitaka bješe naš veličajni mačak, najdivniji na svijetu. Mi smo naprosto živjeli jedan za drugog sad vam moram ispripovjedati jedan neobičan doživljaj, važan i koristan za cijeli moj život. Jedne večeri pogledio sam mačka i tada se desilo čudo od kojeg sam zanijemio. Moja ruka je izazvala pljusak praskavije hvarnica, a iznad mačkovih leđa stvorilo se polje svjetlosti. Moj umni otac na svako pitanje imao je odgovor, a ovo je iza njega nešto novo bilo. Ipak kazao je, to mora biti samo elektricitet. Onaj isti što se javlja i na drveću za vrijeme oluje. Mater, opčinjena, rekla je, prestani igrati se s tim mačkom, moga bi uzrokovati vatru. A ja sam očaran, razmišljao. Nije li i priroda jedna golema mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima. Voljeni mačak bio je posrednik u susretu trogodišnjeg dečaka sa prirodnim silama kojima neće prestati da se divi i koje će pokušavati da počini čitavog života. U Teslinom detinstvu još jedna životinja u glavnoj ulozi. Međutim, rasni arapski konj bio je uzrok najveće tragedije Nikoline mladosti. On je otac Milutin dobio na dar od jednog turskog velikaša. Cela ga je porodica obožavala. Verovali su da ima skoro ljudsku inteligenciju. Jedne strašne zime spasao je život ocu Milutinu. Ali bio je kriv za preranu smrt Nikolinog najstarijeg brata Daneta, prvenca i mezimca, izuzetno obdarenog i uvijek isticanog za primjer. Kon je dečaku naneo smrtonosne povrede. Bio sam svjedok toga kobnog prizora. I premda je to da već 56 godina prošlo, slika koju sam vidio nije izblijedila. Sjećanje na bratovljevu sposobnost učinilo je svaki moj napor bezvrijednim. Ma što da sam čestito učinio, na roditelje bi djelovao tako da bi ih još već mara žalostio zbog neprebolnog gubitka. Tako sam odrastao sa malo povjerenja u sebe. Mnogo godina kasnije, Tesla će u Gospiću podići spomenik ocu i majici. Groba Daneta Tesle nema. Prelazak u Gospić, gdje je otac dobio premeštaj, učinila je šestogodišnjeg Nikolu još nesigurnijim. Promenu mesta boravka doživeo je kao veliku nesreću. Bezmalo mi je srce puklo što sam se morao odvojiti od golubova, pilića i ovaca. U našoj novoj kući osjećao sam se kao zatočenik koji kroz prozorska okna promatra čudne ljude. Bio sam tako sramežljiv da bih se prije suočio sa ljutijem lavom nego sa nekim od nagizdanih dječaka koji su uokolo skitali. Bilo je potrebno godinu dana i jedan neobičan događaj da mali Nikola prestane da se osjeća kao stranac i nepoželjen u Gospiću. Sve se dogodilo na ovom mestu. osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo nabavilo je novi šmrk na kome je istovremeno moglo da radi 16 ljudi. Sašivene su uniforme i prirođena je velika svečanost na kojoj je trebalo da bude prikazan novi šmrk u radu. Šmak je bio postavljen upravo ovde, ceo gospit se skupio sa sve muzikom. Poduže gumeno crevo zagnjureno je u vodu slobodnim krajem. Vatrogasci su pumpali, ali voda nije izlazila. Tesla je skinuo delo, skočio u vodu i oslobodio kraj creva od trave i mulja. Voda je šiknula i poprskala nedeljna odela. Nikola je postao junak dana. Sa školom se junački nosio samo u prva četiri razreda. U Zlatnu knjigu upisano je i njegovo ime u spisak đaka koji su razred završili sa odličnim uspehom i primernim vladanjem. Bilo je to u periodu od 1864. do 1867. godine. U nižim razredima gimnazije Tesla je bio osrednji đak. Crtanje mu je zadavalo posebne muke jer je bio levak. A onda je 1869. godine Gospićka niža realka dobila ovu novu, za tadašnje vreme modernu zgradu sa kabinetom za fiziku punim modela klasičnih električnih i mehaničkih aparata. Tesla bio zaista oduševljen. Kao strastan ljubitelj matematike, mnogo puta sam za brzo računanje dobivao pohvale od profesora. Tome je svakda doprinijela moja stečena lakoća u predočavanju brojeva i izvođenju operacija, ne samo na ustaljen, intuitivan način, nego kao u stvarnom životu. Sve do izvjesnog stupnja složenosti. Meni je jednako bilo, jesam li simbole zabilježio na tabli ili sam ih najprije zamislio. Ukoliko bismo želeli da slikovito opišemo Teslinu sposobnost vizualnog predstavljanja, bilo bi najbolje da se poslužimo računarom. Ono što danas može računar da uradi uz pomoć specijalnih programa, Tesli je već bilo urođeno. Mentalne slike predstavljaju jednu od najčudnijih sposobnosti Teslinog uma. Javljale su mu se celog života. Dio je općenje njima i smatrao je da predstavljaju osobenost naučnog i istraživačkog metoda rada koji je sam izgradio. Na kraju trećeg razreda niže realke Tesla se teško razboleo. Svi su bili uplašeni. Otac je čak dozvolio čitanje knjiga bez ograničenja. Ranije mu je branio i straha da će neumerenim čitanjem oštetiti vid. Moje zdravstveno stanje postalo je toliko beznadno da su čak i ljekari digli ruke od mene. Dopustili su mi da čitam. Knjige sam dobavljao iz gradske knjižnice. Jednoga dana uzeo sam bio nekoliko svezaka najnovije literature, koju prije nijesam čitao, da bih zaboravio svoje bezizlazno stanje. Bila su to najranija dijela Marka Tvena. I njima možda dugujem čudesni oporavak koji je uslijedio. 25 godina docnije, kad sam se upoznao i sprijateljio bio sa tim gospodinom, pripovjedao sam mu o tom doživljaju i zapanjio se vidješi majstora smjeha kako plače. Velika realka nalazila se u Rakovcu, selu južno od Karlovac. Rakovac je potpadao pod vojnu granicu Karlovac pod građansku Hrvatsku. Tesla je stanovao u kući svoje tetke Stanke Branković, udate za penzionisanog pukovnika. Danas se na tom mestu nalazi jedno moderno zdanje. Bila je otmjena dama, žena starog ratnika. Nikada zaboraviti ne mogu te tri godine provedene u njihovoj kući. Ni u tvrđavi usred rata ne bi bilo čvršće discipline. Ali sam živio okružen prefinjenušću i umjetničkim ukusom, što je u primjeri bilo prilično neobično za to vrijeme. U ovoj zgradi nalazila se velika rakovačka realka. Bila je veoma cenjena. Spomenica škole beleži da je 1874. godine od svih srednjih učiona u Ukrajini imala periodu od 1945. do 1947. godine došlo je do zanimljive razmene pisama i telegrama između vazdušno-tehničkog servisa u Wright Field, Ohio, u čijoj je laboratoriji za opremu obavljeno više strogo poverljivih istraživanja, vojno-obaveštajne službe u Vašingtonu i odaljenja za posjede stranaca. Predmet dosije i pokojnog Nikole Tesle. 5. septembra 1945. godine pukovnik Holiday iz laboratorije za opremu odeljenja za propulzije i pribor pisao je Lloydu Šolisu iz oap p-a u Vašingtonu potvrđujući razgovor sa Fitzgeraldom i tražeći fotostatičke kopije izložbi koje je komentarisao Trump iz Tesline ostavštine. Rečeno je da bi ovo odeljenje materijal potrebilo za projekte nacionalne odbrane i da bi sve vratilo u razumnom roku. To je i posljednji put da je odeljenje za posjede stranaca ili bilo koja druga savezna agencije u Sjedinjenim državama priznala posjedovanje Teslinih radova o oružju sa zracima. Ovo je odlomak iz knjige Margaret Čini Tesla čovek van vremena, u kojoj ova autorka tvrdi da se u Americi i Sovjetskom savezu i danas radi na Teslinim idejama i projektima, najčešće pod oznakom vrhunska vojna tajna. Prošlo je pola veka od Tesline smrti, a njegov život i delo nisu prestali da nas uzbuđuju svojim tajnama. Ostala je samo reč, pisana ili izgovorena, poneka fotografija, prostor, predmet, dakle niz razbacanih komadića iz kojih ćemo pokušati da sastavimo priču o velikom Tesli, čoveku kojeg su i njegovi savremenici i njegovi potomci nazivali genijem. Nije bilo nikakvog znaka da se rodio genije, piše John O'Neill, Teslin najpoznatiji biograf, kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete. Udala se za protu Nikolu Kosanovića sa Sušaka. Ove kuće u selu Smiljan u Lici u kojoj se rodio Nikola Tesla. Bila je tu tada Austrijska carevina. Porodica Tesla doselila se u Smiljan 1852. kada je otac postao crkveni administrator. Inače, stalni parok Smiljanski postao je 1857. godine. Prezime Tesla porodica je dobila pre dva i po veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, Porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je međutim da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka. Posle poraza Francuza, Lika je opet pripala Austriji, ali je stari ratnik ipak odlučio da sinove Milutina Josifa pošalje u vojnu školu. Josif je postao oficir, ali i profesor matematike u vojnoj školi.